देखिए सिनेरियो बदलता है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक रिपोर्ट ओपन करी है ठीक है टेलीप्राइम में और यहाँ पर अगर आप इस रिपोर्ट को अब देखिए ये जो है यही वो एंट्री थी जिसे हमने किया था तो अगर आप अल्ट अब देखिए इस साइड वाली पट्टी देखिए ये जो है यहाँ F two company contra payment ये सब दिख रहा है ना जैसे ही आप अल्ट प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा ये सिनेरियो चेंज होगा अल्ट प्रेस किया तो अब यहाँ period select company debit note credit note दिखने लगा ठीक है तो शॉर्टकट की की मदद से आसानी से आप काम कर सकते हैं तो जैसे ही छोड़ेंगे तो फिर ये गायब हो गया फिर F two company normal format में आ गया फिर यहाँ पर जैसे ही आप अल्ट प्रेस करेंगे यानी अल्ट तो ये अल्ट प्रेस किया तो देखिए ये इस फॉर्मेट में आ गया बात समझ में आ रही है अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट अलग हो जाएगा ये देखिए फिजिकल स्टॉक वगैरह दिखने लगा अल्ट प्रेस किया तो ये दिखने लगा छोड़ दिया तो ये नॉर्मल हो गया तो कंट्रोल और अल्ट का बड़ा महत्व तो है शॉर्टकट की का ठीक है समझ में आया